E salve tropinha, tô trazendo mais um vídeo aí no canal e esse vídeo é um vídeo diferente que eu tô ah, nesse vídeo eu vou estar tá trazendo aí os melhores momentos da minha live que agora comecei a fazer live na plataforma Buia. Se vocês querem me acompanhar lá, tô fazendo live todos os dias das 10 horas às 12 horas e das 2 da tarde até as 4 da tarde. Então tamo junto galera e é nóis. parte 2, 3 com o Dr. Aqui. Thank beautiful. Deitei um. Aí é outro, né? Tem um menino nas costas aí, se liga dentro da casa. Da casa verde. Pega pelas costas. Tem ninguém aqui não, tá até em cima. É, eu vi. Mentira. виновен. Менчирик из Кастрюси виновен. Мам. Na próxima vai estar nós dois pra gente fazer amizade. A não ser que. Aí entrou. O né? Patrício Mer. Caraca, já estão matando, velho. Olha o tiozinho caiu lá longe. Gente, agora eu vou ficar buscando. Mas se eu morrer, vai todo mundo perder ponto. Tem alguém já observando? porta observando. Todo mundo. A Cristiane é você, Cif. Calma, espera. A porta ah. quando estiver fechando, você corre. Eu vou morrer. Calma. Tomara que ele morra. Calma. Ele morreu. Ele morreu. Você... Vocês ganham quantos pontos? Essa menina. Gente, agora? Ferrou. Olha lá. Você ganhou quantos pontos? Gente, você está se desfilando. mano. Boa, mano. Dá um like. Deixa eu ver. No.